Bueno, mi nombre es Carlos Landazuri watatoca Enero cumplo 75 años. La naturaleza, en fin, es para las personas que apreciamos en sí, pero no todos eh, llegamos a ser el yachaj. Yachaj escogido por la naturaleza mismo. Para llegar a ese punto, pues entonces lo que pasa es que de muy pequeño Hemos estado caminando en la montaña con los papás, con los abuelos y ellos han, también aportado dando ese conocimiento donde explicaban que esta planta sirve para este, este árbol significa este, la corteza es medicina. Entonces hay una gran variedad de plantas medicinales. Uno, al ser yachek, para ser yache hay que entrar solito en, las cascadas, entonces meditar todo eso y con las ayunas hay que entrar por lo menos tres días, dos días de ayuna. Es decir, en esa ayuna no hay que comer ají, la sal y comer cosas frías, no calientes. Y luego se baña, digamos, en las cascadas y se bucea también adentro y se queda pensando, meditando, todo. Entonces ahí la naturaleza de las cascada pues entra en una persona. La persona que tiene conocimiento eh, de todos los espíritus, de las plantas, de las lagunas, de las montañas, de los ríos, etcétera, entonces las mismas, los mismos espíritus como que le llaman atención a uno y le dirigen a uno que cuando de repente va a haber algún peligro, siente uno, presiente, entonces uno se va evitando. No todos somos llamados por la naturaleza, somos poca gente. Por eso es que hay pocos y así mismo, dentro del IH existe, algunos son buenos, otros son eh, pocos, saben, y entonces de acuerdo eso también va al tiempo de la edad que uno va conociendo. O si no, hay otros tienen poco, aunque teniendo toda la naturaleza amplia pero no lo practican, no le estiman mucho, entonces poco saben. Por eso que a veces en las curaciones, en los trabajos que se hace uno, digamos nosotros, por ejemplo, los que ya tenemos completamente recto todo conocimiento, a nosotros no nos, digamos, no nos duele, no nos hace como una duda, nada. Nosotros sentimos de que esa forma con ese le vamos a apoyar a la persona afectada o necesita de energía, todo eso. Para dar a la energía a las personas que son enfermas o cualquier persona, entonces utilizamos el ayahuasca. Entonces ayahuasca es una planta en donde que nuestros ancestores tenían para hacer curaciones. Al tomar ayahuasca primeramente hace sentir, digamos, eh, eh, como escalofrío y luego pues viene un sonido de la naturaleza mismo, como tal vez un motor prendido a lo lejos que se escucha, una máquina prendido Entonces eso viene pues poco a poco y cuando viene poco a poco aproximando, quiere decir que el efecto está ya llevando un poco más alto, alto, alto, hasta que todo ese conjunto de sonido viene a la cabeza, entonces parece que tiene un sonido medio, medio como un disparo. Entonces, <clears throat> en ese rato, pues, ya la persona puede detectar a la persona enferma, qué pasa, qué tiene. Entonces, ahora sí, todas las cosas están en manos de nosotros, la persona, entonces vamos analizando de qué proviene esa enfermedad, de qué causa tiene ese defecto. Entonces, ahora vamos analizando, meditando ahí mismo y que cuando ya damos cuenta de que la persona enferma necesita de un espíritu, por ejemplo, puede ser un espíritu de la montaña, otro paciente puede ser un espíritu de la laguna, otro espíritu puede ser del mar, otro espíritu puede ser de los cerros, etc Entonces ahí detectamos que la persona necesita de ese tipo de espíritu. Entonces ya nosotros al limpiar todo eso, viene la música. La música viene, es relacionado al espíritu que es necesario para el paciente. Entonces, pues nosotros simplemente primero vamos con arcoíris, de que es nuestra identidad cultural, nuestra bandera, nuestra insignia, para poder en la montaña con otro espíritu tenemos que estar bastante adornados con la, con la postura, posición, digamos. Entonces, en esas partes, y luego pues ya al, paciente, pues hay el espíritu que tiene, digamos, unos asientos muy adornados de mucho poder. Entonces, al paciente le hacemos sentar en esos puestos de, de esos espíritus, entonces hay todo vestimenta, traje de ese espíritu que, es, que tiene ese poder. Entonces hacemos vestir toda la corona, etcétera, todos los adornos. Entonces quiere decir que ahí viene la energía positiva. Hay muchas personas enfermas que no han tenido nada en relación, digamos, en curaciones buenas. Están cargados de energía negativa. Es decir, de que muchas enfermedades, muchos problemas, tanto en trabajo, en la salud eh, aproxima, digamos, empodera la energía negativa. Entonces la persona pues va enfermándose poco a poco, no tiene ganas de comer, no duerme bien, no, mm, duele el cuerpo, siempre tiene problemas. Eso son energías negativas. pero con la energía positiva, entonces toda esa energía negativa sale, entonces como está cargado de energía positiva, entonces la persona va sintiendo mejor, vienen los cambios, así pues estudiantes, viene mejor, digamos, captar el estudio. Entonces hay un gran número de cosas que la persona va recibiendo a hacer la limpieza por un yachach. Es yachach, quiere decir sabio, Sabio quiere decir porque conoce todo tipo de plantas, eh, tanto medicinales como, eh, digamos, los ríos, las piedras. Las piedras también tienen poderes. Entonces, eso en conjunto de cosas, eso quiere decir sabio o científico en otras palabras. Porque nosotros al tomar ayahuasca detectamos muchas cosas, cuestión de segundo, estamos dando la vuelta en el planeta.